Aquest concurs va molt bé perquè els motiva amb els alumnes, eh, ens va molt bé per explicar tot el temari de tecnologia a la part d'elaboració de pàgines web i és un concurs que, com que els requisits et demana tota una sèrie de coses, doncs ens va bé per, per poder-ho explicar, per poder-ho elaborar i per poder-ho fer doncs, de la manera correcta. D'entrada, heu après unes habilitats tècniques, és el més obvi, que segurament és la barrera d'entrada principal a l'hora d'afrontar un projecte a internet, és el que més espanta. Ha sigut una bona experiència. Hem bueno, treballat en equip i hem après com fer una pàgina web i elaborar notícies. Hem après eh, què és el treball constant del dia a dia, realitzar una pàgina web perquè tota la gent la vegi i valori la, el treball que hem hagut de realitzar durant aquests mesos qui és qui farà el software del futur, qui és que dissenyarà les aplicacions del futur, qui és que gestionarà el software dels nostres hospitals, qui és el que gestionarà el software de les nostres carreteres, dels nostres cotxes, ningú més que vosaltres. Tant el cicle formatiu com aquests projectes el que fan és que és una ràpida inserció laboral, ja que els poses en projectes reals i, a més a més, si no si no troben feina, ells mateixos, ells mateixos es poden autoemplear generant aquest tipus d'aplicacions. És un treball molt laboriós, mm, es veu fora, es veu dins, és bo que tu reconeguin, la veritat. No només per al concurs, per guanyar el premi, sinó perquè tu mateix et sentes millor, no? Uh, de, saber que has, de saber que has aconseguit un treball que ni tan sols tu sabies que, que podies aconseguir-ho. És una eina molt útil per als alumnes per reflexionar sobre certs aspectes que normalment potser no, no hi pensen quan estan navegant a Facebook o altres llocs, que és, per exemple, eh, la propietat dels continguts, la usabilitat, com es com s'estructura la navegació d'una web. Nosaltres, bueno, mm, ha estat per nosaltres una experiència molt enriquidora perquè o sigui, hem après treball constant, a part de treball constant, eh, ens hem aproximat a les noves tecnologies, i això és molt important. I finalment destacaria que heu après valors fonamentals d'internet. Quan Tim Berners-Lee va crear la web, va voler que fos un sistema obert i lliure. Les vostres webs incorporen majoritàriament llicències de Creative Commons, el que implica que esteu disposats a compartir allò que heu creat. La vam fer en tres idiomes, català, castellà i anglès. Això permetria que més, més persones arreu del planeta poguessin accedir a aquesta web. L'esforç que hem tingut nosaltres de fer el treball de recerca juntes i, bueno, mm, ens ha agradat molt poder fer-lo plasmat a, a la pàgina web. I només dic que ha estat una experiència meravellosa i que, si podem, la repetirem en un futur proper. Nosaltres hem tingut la sort de guanyar, però és molt maco, sí.